қазақстан сот жүйесінің есіл аудандық көше партиясы жөніндегі шешімі халыққа жария етілмеді қорқақ сатқын екі жүзді билік бір жағы халықтан бір жағы европа демократиялық күштерінен қорқып бір аптадан бері шу батыры бағдат бағатан бастап өскемендік руслан найман қостап өздеріне тағылған заңсыз 405 бап мойындамаймыз деп үндеу тастады оларды қостаған батырлар мұрат баймағамбетов еркін сабаншиев және ақтөбелік батыр қолдағандар саны бәрі бесеу ә, бағдат бағатан қалған 405-ші бап мойнына ілінгендерге үндеу тастады есіл сотының шешімін халыққа жария етілмейінше мойынға алмаңыздар деп халқым бағдат таңқты және қалған мұрат баймағамбетов еркін Сабанчиев, руслан айман ақтөбелік батыр осы үндеуге қосылған батырларға қолдау көрсетейік